1996年謎の大彗星アービーがまっすぐ地球に向かって突進してきたそのため地球上ではさまざまな異常現象が起こり始めた火山の爆発にアービー彗星の引力により津波が世界の各地を襲った そして地殻変動により信じられないことが起こったのである陥没した大地が再度隆起した時1億年前の中生代が地表に姿を現したのである地球はアービー彗星との衝突は免れたが異常現象は続いたのである。 しかもその中に化石でしか発見できなかった恐竜が生きていたのであった。 激な温度や湿度の変化により植物は枯れ恐竜は次第に弱り中には死んでいくものもあった国際自然保護連合が発足し恐竜の保護救出を決定したそして特に恐竜の保護救出を 日本代表の生物学者正木博士に一任した正木博士はこの目的のため恐竜探検隊を結成しボーンフリー隊と名付け本部を富士山麓に置いた緊急指令緊急指令ボーンフリー隊出動用意ボーンフリー隊出動用意通信資料担当木村久子本部員茶子 田明隊員機械担当ゴンさん牧玲子隊員医学植物担当玲子 タイのマスコットであり優秀な隊員でもある村上正夫隊員そして愛犬ドンそしてリーダーの北山ジョージボーンフリー号エンジン装備異常なしよしええ原さんまた昼寝してたの違うよ小山三郎隊員無線および食料担当ガラ全員乗ったら <laughs> 無線異常なしよし準備終わり 準備すべてよしクローライディングケーボンフリーを発進了解ボンフリーレッツゴー 隊発進用意よし発進 ゾン奥地の異常隆起地帯に恐竜が現れたこれは上空を飛んだ軍用機が確認している種類はブロントサウルスらしい今モニターを切り替えブロントサウルスは最も巨大な恐竜の一種です草食性で種として水中に住み性質はおとなしく大きさは約30メートル体重は約30トンですでえ30トンでもおとなしいよ気持ち悪いよ すげえなステーキにしたら何人前あるかな何言ってんの場所はこの位置だ離脱用意 ってくるぜ気をつけて 妙なとこだなシダネソテツイチョウの木あれはコルダイタスだわみんな中世代の植物よ中世代1億年前1億年えらいとこへ来たもんだよまったく1億年前の地面が地殻の変動で地上に出てきたんだへえまったく信じられん見てみろよ植物が枯れ始めているだろう今のこの辺りの気候じゃダメなのよそれは恐竜も同じだ どこか条件のいいところへ移してやらないと死んでしまうんだ早く捜さにゃさあ最後の点検だいいなみんな 30トンだろうがこの麻酔砲を一発お見舞いすりゃグースが眠っちまうんだ 解けどダメだ麻酔弾をロッカーの中に麻酔弾を持ってこい了解よい Ah! 尾さん大丈夫か追跡するぞまだちょっとダメだ急いでくれ見失ってしまうぞボンフリンゴンは初めての恐竜にびっくりしたんじゃないかおお大丈夫ださあ追跡だ メリーがおとなしいで危ないってくだったよやっぱり来るんじゃなかったよしょうがねえだろここまで来ちゃったんだもんあ小さい足跡だそうか子供を連れてたのか子供を守ろうとして暴れたんだな子供を連れている時と腹が減っている時は草食恐竜でも凶暴になるおっ 重に隆起した断層らしいな止まれフロントサウルスが見当たらないな足跡が登っているわ斜めに登ったんだ図体の割には器用だなゴンさんどうだい登れるかえー、登るのかいここうんかなりしんどいぜ途中でひっくり返るかもよ無理かどうかはとにかくやってみるんだそうまでして捕まえなきゃなんなの放っておけば死んでしまうんだぞ俺はごめんこぶりたいな行きたくない奴は降りてくれはあ くよ行きゃいいんでしょう フだロントサウルスは主に水中で生活しているこの中に隠れてるんだ <laughs> また出たらどうするバンフリ隊 くせに恐竜が怖いのこの俺に怖いものなんかあるかただ気持ちが悪いだけもう少し付き合ってみろよだんだん好きになるさ冗談じゃないよライオンだろうが虎だろうが平気だけどあの手はダメ蛇とかトカゲってのはへえ俺はどっちも全然ダメ僕は大好きだな優しいやつだといいけどね俺はやっぱりダメあキャリドンキがついたよ 刻も早く助け出すんださん西側から岸の足跡を探してくれ俺はビーグルで東側から探す了解あジョージ私はこの辺の植物を調べるわ一人じゃ危険だ僕はついててやるよどういるから大丈夫だよよしじゃあ気をつけてなはい 足跡を見落とすなよ だ行くぞダメだわ根元を探さなきゃ 救出なるか肉食恐竜アラサウルスの出現によってブロントサウルス親子は新たな危機に直面する次週恐怖の肉食恐竜アロサウルスをお楽しみに